Yo no está ahí, eu nasci aqui em 1968, então já tem bastante tempo. Essa comunidade é, era poucas famílias, né? Não tinha água, não tinha luz. É, queria que os serviços entrassem aqui, né? A UPP, por exemplo, entrou, mas não entrou os outros serviços, né? Qual o número de casa, mano? Uma favela é igual a outra. Favelas são mosaicos. E esse aqui é o meu pedacinho, é o meu mosaico.